La santé n'a pas de prix. On observe chaque année ce qui est mauvais à la santé, appelé insalubrité, dans ma commune Kenya. Je m'appelle Jacques Kingwezia. Je suis habitant de cette commune. Je constate que chaque année, pendant la saison de pluies et sèche, il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies liées à l'insalubrité, comme la malaria, la fièvre typhoïde, causée par des flattes d'eau, et des immondices gardés trop longtemps dans les parcelles qui provoquent des moustiques, par exemple sur l'avenue du marché et Mitoaba. Aussi des tranchées bouchées par des déchets que les gens jettent par manque de poubelles. Il n'y a ni mécanisme d'évacuation. Vraiment, la population est exposée. On est tous responsables de sensibiliser la base avec les autorités compétente de notre commune à ne pas garder des immondices trop longtemps dans la parcelle, à l'utilisation des poubelles ou sachets poubelles pour faciliter son évacuation, au service d'hygiène et environnement déplacer des bacs à ordures dans chaque commune pour faciliter l'évacuation des immondices. Distribuer aussi des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme, appelé communément malaria, surtout pendant la saison sèche. Garder des immondices dans les parcelles ou dans, notre commune nous aide absolument à rien. Au contraire, on s'expose à des maladies comme la fièvre typhoïde, la malaria, ainsi de suite. Alors les autorités doivent nous aider à la sensibilisation, y compris la population. Merci.